俺の前を歩くな俺の前を歩くな俺の前を歩くなっろ俺思ってねえよ俺はい、テレビ朝日ですまずは勝利おめでとうございますありがとうございます今日は自身の髪をかけての戦いになりましたがどんな思いで臨んだでしょか まあまあ、たまたま紙になりましたけど今の俺には紙ぐらいしか書けることがなかった、まあ、それだけの話でこの紙ってのは俺の唯一残されてたもの、まあ、でも今回昨年柴田から取ったこのベルトは 無事にこの手に戻ってきたことは、まあ、ここがまたスタートラインに立ったのかなという、うん、そういう気分ですかね。はい、去年はレバーのベルトをかけて2度にわたり選手に敗れてしまいましたが、その勝利はどんなものになるでしょうか。まあ、崖っぷちはね今に始まったことじゃないんで。うん まあ今日たまたま勝った、まあ、毎回かける思いは俺的には一緒だったんでね、まあでも最後潔く歩を噛み切ったそれが本当真の 格闘家としてのスポーツマンとしての真の強さだと思うんで、うん、鈴木みのる、うん、今回が一番強かったよ、うん、少しかぶる点もありますが試合後は鈴木選手自らと有川選手また自分が用意した椅子に座って自ら髪を切りましたがその姿はどうご覧になりましたあ向こうの意地でしょうね、うん、ただそれだけだと思いますあとは まあ、今日はノーセコンドマッチと、まあ、一瞬介入しそうなシーンもありましたが、結果的には1対1で戦うことになりましたが、いかがでしょうか。初めてですよ、彼とやってね、こんなすがすがしい気持ちで終われるのは、うん、本当に俺の昔の知ってる鈴木みのる、それは今日は見れたような気がします。はい、また冒頭にも少し からお話ありましたが、去年の1.4で柏田選手からこのベルトを手にして、再びレバーのベルト自身のもとに戻ってきましたが、どんな思いでしょうそうですね、まあ、柴田、特別な思い入れもあるし、彼が今後どうなるか分かりませんけど、このベルトは俺が持っていることで、より一層、彼は戻りやすくなると思ってるんで。まあ、今後どうなるか分かりませんけど とにかく俺このベルト持って彼を待ちますよ待ってますよその思いも含めですがこの2018年はどんな年にしたいと思っていらっしゃいますそうですねまあ無差別級っていうこのベルト、その価値観をより一層高めたいなっていうふうには思ってます。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。ありがとうございます。